Jahongir Otajonov xalq manfaatlari deb nomlangan partiya ochayotgani haqida aytib o'tgan. Sobiq xonanda o'zining Instagram sahifasidagi jonli efir paytida agar prezident bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimovning haykalini buzib tashlashini ma'lum qilgan va eng oxirida oshib tushgani Shavkat Mirziyoyev: "Sen xoyinsan, birinchi prezidentimizni haqorat qilding deya ayta olasizlarmi?" deya Instagram foydalanuvchilariga murojaat qilgani bo'ldi. Bugun Instagram ijtimoiy tarmoqidagi shou yulduzlar kanalida Jahongir Otajonov Turkiyada yashayotgan uyidan kechasi bostirib olib ketdi. Hozir Turkiya Istanbulda Jahongir Otajonov tushlab olishdi. Hozir bu yerda janjol bo'ladi, janjol. Jahongir Otajonovni Turkiyadagi uyidan ushlab olib ketishdi. Aziz vatandoshlar, bir qancha video roliklar bor. ushbu videoni tomosha qilsangiz hammasini isboti bo'lasiz. Bu video kengroq tarqalishi uchun like bosishingizni iltimos qilaman. Kimdaki kim ehson qilib like bosgan bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin deyman. Aziz vatandoshlar, bu kanalim juda yangi va sizlarning obuna bo'lishingizga ehtiyoji bor. Agar malol kelmasa, yaxshilik qilay desangiz, obuna bo'lishingizni ham iltimos qilib qolaman. Bu albatta bir iltimos. Demak, videoni boshlaymiz, marhamat. Xabaringlar bo'lsa kerak, sobiq O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'atkor Jahongir Otajonov ayni onda Turkiyaga ko'chib ketgan va u yerda istiqomat qilib kelmoqda. Э, dastlab san'atdan ketgan va siyosat yo'liga kirganini hammamiz juda yaxshi bilamiz. Prezident bo'lmoqchi bo'ldi, undan keyin э, hozirgi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga iltimos qilib э, hokim bo'lishni taklif qildi. Qolaversa, e, birinchi prezidentimiz Islom Karimovda haykallarini ovorishni ham gapirib o'tdi. Ko'p o'tmasdan turib, hozirgi prezidentimizni ham haqorat qildi. Xo'p, aziz vatandoshlar, hozir bir qancha video roliklar bor, tomosha qilamiz. Eng avvalo, aynan Jahongir Otajonovni Turkiyadagi uyidan qisqacha lavha. Marhamat. Hozir Turkiya Istanbulda Jahongir Otajonov dushla olishdi. hozir bu yoqda janjol bo'ladi janjol agar shu video o'n mingta layk yig'sa agar videoni davomini qo'yamiz bu arada sizlar ham kommentariyga o'zinglar fikringlarni yozishingiz mumkin siz nima deb o'ylaysiz bu holatga nima qilish kerak albatta kommentariyani nafaqat men jahongir otajonovni o'zi ham o'qib chiqadi hozir to'liq ma'lumot berish uchun yana bir video rolikka yuzlanamiz marhamat Xabaringiz bor, san'atdan ketgan sobiq xonanda Jahongir Otajonov avvalroq prezidentlikka nomzodini qo'yishi haqida aytgan edi. Keyinroq esa hokimlikni berishini so'rab, prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilgandi. Oradan hech qancha o'tmay esa Jahongir Otajonov xalq manfaatlari deb nomlangan partiya ochayotgani haqida aytib o'tgan. Sobiq xonanda o'zining Instagram sahifasidagi jonli efir paytida agar prezident bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimovning haykalini buzib tashlashini ma'lum qilgan va eng oxirida oshib tushgani Shavkat Mirziyoyev "Sen xoyinsan, birinchi prezidentimizni haqorat qilding" deya ayta olasizlarmi deya Instagram foydalanuvchilariga murojaat qilgani bo'ldi. Bugun Instagram ijtimoiy tarmog'idagi shou yulduzlar kanalida Jahongir Otajonov Turkiyada yashayotgan uyidan kechasi bostirib olib ketdi. Juda yaxshi bilasiz, Jahongir Otajonov juda ham yaxshi san'atkor. O'z stiliga, o'z san'atiga ega bo'lgan va hozirda esa o'zbek san'atidan, umuman qo'shiqchilik san'atidan chiqib ketib, hattoki YouTube'dagi qo'shiqlarini ham oldirib tashlagan. Sababi bu inson to'g'ri yo'lda, ya'ni din yo'lida xizmat qilishini aytib o'tgan edi. Ko'p o'tmasdan siyosat yo'liga kirgan Jahongir Otajonov ko'plab o'z fikrlarini bildirib o'tgan. Ushbu fikrlarni bildirishdan oldin albatta so'z erkinligiga egaligini ham xabar bergan. Ehm, to'g'risini aytaman, Jahongir Otajonovni bir qancha videolardan foydalanmoqchi edim sizlarga isbot tariqasida ko'rsatish uchun, lekin afsuski, ularni ko'rsatish mumkin emas. Qaysi ma'noda Jahongir Otajonov ularga strike tashlashi mumkin. Ya'ni videodan oldirib olishi mumkin. Prezidentimizdan biron bir viloyatda hokimini hokimligini berishini so'radi va u agar hokim bo'ladigan bo'lsa, aynan Islom Karimovni nomidagi ko'p narsani nomini o'zgartirishi va uni haykallarini buzib yuborishligini bildirib o'tdi. Albatta, e, hamma har xil kimgadir u prezident yaxshi bo'lsa, kimdir u prezidentni albatta yomon ko'rishi mumkin. Bu uning fikri va bu uni ehtiyoji. Kimnidir siz bilan biz majburlab sevdira olmaymiz. Shuni ham eslatib o'taman. Aziz vatandoshlar, albatta kommentariyga fikringlarni yozasizlar degan umiddaman o'qib chiqamiz. hokim bo'lishidan keyin esa Shavkat Mirziyoyevga ham qandaydir atvetlar qilgan. Shaxsan u atvetni ko'zim bilan, qulog'im bilan eshitmadim, ko'rmadim, lekin o'sha ko'pchilik menga shuni xabarini bildirib o'tdi. Shunday, shunday, shunday dedi. o'zbekistonga kelganimga ko'p bo'lmadi o'shaning uchun hech qanday bu e, mashmachalar bilan videolar bilan shug'ullana olmadim o'shaning uchun ming bor uzr so'rab qolaman kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb sizlar bilan hozirda o'zida xayrlashib qolaman sizlar bilan men muhammad jomadiyev bo'ldi ko'rishguncha xayr rahmat e'tibor uchun